कोंकण करा बायलावडाच्या या नव्या एपिसोडाक तुमकां सर्वांक काम परत्यान स्वागत करता हा जावन आसा चेतन मारता आज तुमकां हांवें आपण हाडला कॅनडाचे एक प्रसिद्ध जागो ते जावन आसा सी एन टावर एक टोरेंटोचे एक लँडमार्क म्हूण संगीत कित्याक म्हणल्यार सुमार थर्टी टू इयर्स हे एक वर्ल्डाचे टॉलेस्ट फ्री स्टँडिंग स्ट्रक्चर म्हणून आपले एक नांव आपणावन आसलें पुणो दोन हजार सात बुर्ज खलिफान नाव आपणायला आता पूर्ण आता हे नाईन्थ स्थानार आसा सुमार एक वर्षा पहिले म्हणल्यार कोविडाचे एक स्टार्ट जावचे पहिले ह्या जाग्यार मस्त लोक हांगा येतलो म्हणल्यार हांगा पळोवंक मस्त जागे आसात म्हणजे सायडीक पळोवचे जाल्यार फाटल्यान पळोवचे जाल्यार ते एक हॉकी स्टेडियम जावं पुरो आनी इशीन पळोवचे जाल्यार एक अक्वेरियम मागीर मुखार एक ते ट्रेनाचें म्युजियम मस्त जागे आसात हांगा हे मागीर एक टोरंटोचे एक सेंटर जाग्यार आसल्यान मस्त लोक येतलो पूण आतां कोविडा दरम्यान हांगा लोक मस्त मस्त उणे हांगा तुमकां तुमकां दिसतले हांगा एक या दोन सड्ड म्हणल्यार हांगा एक धा जाण आसतली कोविडाचे एक रिस्ट्रिक्शना दरम्यान आता आमकां ते भितर वचूंक जायना पूण ह्या बिल्डिंग विशयान तुमकां एक संक्षिप्त तरान तुमकां हांवें सांगयत ह्या बिल्डिंगाचे एक विशय विशेशता कितें म्हणल्यार ह्या बिल्डिंगाच्या वयर गेल्यार तुमकां एक कॉन्सेप्ट आसा हेड्ज वॉक म्हणून हेड्ज वॉक म्हणल्यार त्या बिल्डिंगाच्या वयर वचून तुमकां वयर तावन सकयल पडल्यार कितें फील जाता पळय ताचे एक तुमकां एक फिलींग येता म्हणल्यार तुमकां ती बांदून इल्लेशें बँड करून तुमकां रावयता तर तुमकां दाखयता एक फोटो आसा ते फोटो तुमकां पळयल्यार कळात कशें म्हणून